Mlikuwa atakuja saa ngapi? Atakuja saa ngapi kazi? Maana naogopa hapa nisikuja kubaniwa hapa. usijali atakuja usiku. Basi tu enjoy basi. Okay. TV basi, TV. kikabano, unajua naogopa sana. <laughs> Leta basi kwa atakuja kubana. Ah, zangu. Kama atakuja saa hizi poa basi ni fresh. ila asija hapa akanibana. yule jamaa huyu namjua, ni rafiki yangu kitambo. Du, Najua sisi michepuko, really nigga, ni lazima niogope. Tia tia ndio kila kitu. Huyu nani? Huyu ni Get ah, ah, out sana rafiki yangu Rega. Vua nguo. Vua nguo. La nguo lako la mimi. Vua, vua. Vua nishokwambia. Vua. Wewe wewe bwana kufanya hivyo wewe. Wewe. Sikia nikwambia pendeki. Apendeki tokea tokea leo mimi na vimeisha. I'm sorry. So I'm sorry apendeki. Nimechoka. Niache. Toka. nyama nitazikwa na ndugu rafiki na mafans kibao nikimwona msibani tafufuka mzabe vibao unaweza kumpakia mkongo mkeo na usimfikishe alafu anayempakia mkorogo ndo akamfanya amlizishe